السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة إن شاء الله بإذن الله النهاردة هنتكلم عن منحة ممتازة جدا وهي منحة دراسية في دولة من أقوى دول العالم وهي في أستراليا والمنحة دي ممولة بشكل كامل وفيها راتب شهري كبير جدا ومميزات كثيرة طيب خلينا دلوقتي نتعرف على تفاصيل هذه المنحة هي منحة دراسية ممولة بالكامل في دولة أستراليا تمام الجهة المانحة اللي بتقدم هذه المنحة هي جامعة اسمها University University New South Wales تمام وده اختصارها اللي هو UNSW اللي هي جامعة UNSW فده اختصار الجامعة واسم الجامعة تمام كده هي اللي بتقدم المنحة اسم المنحة دي RTB Scholarship RTB Scholarship دي وأكيد أنتوا سمعتوا عنها قبل كده أنا شرحتها في منح اخرى في منح أخرى هي عبارة عن منحة دراسية مقدمة من الحكومة الأسترالية تمام والمنحة دي بتكون مقسمة على عدد من الجامعات فجامعة يونيفرستي نيو ساوث ويلز ليها آه، عدد من المقاعد لاستقبال الطلاب الأجانب آه، للتقديم في هذه المنحة اللي هي منحة RTP المقدمة من الحكومة الأسترالية تمام كده طيب الدول المتاحة للتقديم في هذه المنحة كل دول العالم متاحة للتقديم سواء أنت من دولة عربية أفريقية أسيوية متاح ليك التقديم بسهولة في هذه المنحة طيب بالنسبة للمرحلة الدراسية الموجهة لهذه المنحة المنحة دي موجهة لدرجة الماجستير ودرجة الدكتوراه فقط الناس اللي عايز تدرس ماجستير أو دكتوراه متاح بكالوريوس غير متاح تمام طيب بالنسبة للتمويل في هذه المنحة أولا المنحة دي بتشمل رسوم الدراسة كاملة بالمجان يعني أنت مش مش بتدفع أي تكاليف خالص للدراسة كل الرسوم الدراسية بتكون على حساب المنحة تمام في راتب شهري بيقدر ب 2400 دولار شهريا ده عشان يغطي تكاليف معيشتك وما إلى ذلك هما بيدوا راتب سنوي بيقدر بحوالي 28.5 ونص ألف دولار تمام ولكن آه، الراتب الراتب ده لو قسمناه عشان يكون بالشهر هو 2400 دولار شهريا كمان تذاكر الطيران بتكون مشمولة لأنها بتكون المنحة دي اسمها ار تي بي مقدمة من الحكومة فبتشمل تذاكر الطيران كمان السكن الجامعي بيكون متوفر وبيكون فيه تأمين طبي في حالة لا قدر الله حدوث مرض أو حادث من ضمن المميزات القوية في منحة تي RTB المقدمة من الحكومة الأسترالية إنها بتوفر اصطحاب العائلة معك إذا كان لديك زوجة وأطفال يعني الشخص بيقدم عادي جدا باسمه لوحده ولو تم قبوله آه، وإذا كان عنده أسرة وأطفال بيتم اصطحابهم معاه وبيتم عمل آه، فيزا عائلية تمام كده اللي هي فيزا دراسية بس بتشمل أيضا العائلة معه طيب ده بالنسبة للتمويل والمميزات طيب بالنسبة للتخصصات المنحة دي متاح بيها تخصصات كتيرة جدا زي الحقوق الاقتصاد المحاسبة الهندسة العلوم والتخصصات الطبية التمريض الآداب التربية وكل التخصصات اللي بتقدمها جامعة نيو ساوث ويلز متاحة في هذه المنحة تمام كده يبقى تخصصات عديدة وتعتبر نسبة 90% كل التخصصات موجودة من أفضل مميزات المنحة دي إنها بها كورس لتعلم اللغة الإنجليزية قبل بدء الدراسة إذا, ليك إذا ليس لديك شهادة لغة إنجليزية أو لو تعرف اللغة الإنجليزية المنحة دي بتشترط ان لازم يكون معاك شهادة لغة انجليزية سواء ايلتس او TOEFL تمام كده ولكن في ميزة من ضمن المميزات اللي بتقدمها المنحة دي او جامعة نيو ساوث ويلز ان في حاجة اسمها كورس بيقدموه تمام الكورس ده بيكون كورس تمهيدي قبل ما تبدأ الدراسة والكورس ده انت بتحضره لفترة معينة بعد كده بتعمل امتحان بعد لما بتحضر الكورس ده بتعمل امتحان والدرجة اللي بتجيبها فيه بتأهلك للدراسة آه، لدراسه الكورس الاساسي او التخصص اللي انت عايز تدرسه يعني في الابلكيشن اللي انا هشرحه بعد شويه بيكون في مكان تقدر تختار فيه انك عايز تاخد الكورس ده تمام كده وبيجي لك قبول في لو جالك قبول في الجامعه القبول ده بيكون مشروط بالكورس تمام يعني بيكون مكتوب في القبول ده انك لازم الاول تحضر كورس داخل الجامعه كورس لغه انجليزيه عشان تقدر تتوافق مع آه، آه، الدراسه داخل الجامعه فحضرتك لما بتسافر هناك بتحضر الكورس ده قبل ما بتبدأ الدراسة والكورس ده بعد لما بتنهيه بيكون فيه امتحان تمام الامتحان ده لازم تجيب فيه درجة معينة درجة يعني تكون كويسة عشان تتأهل بعد كده لدخول الكورس الأساسي أو لدخول دراسة التخصص الأساسي تمام كده فده بالنسبة للمميزات برضو فهي بتعفيك لو أنت اخترت الكورس ده فأنت معفي من إنك تقدم شهادة الأيلتس أو ال TOEFL طيب آه هنا عندنا ملاحظة إن هذه المنحة ليس بها حد أقصى العمر هي متاحة لجميع الأعمار كمان زي ما قلنا لا تحتاج شهادة لغة إنجليزية بشكل إلزامي عند التقديم طيب بالنسبة للأوراق المطلوبة في المنحة دي أوراق تعتبر بسيطة أول حاجة السيرة الذاتية ال CV بتاعك لازم يكون متواجد آه كمان آخر مؤ... آخر مؤهل دراسي حصلت عليه أو شهادة آخر سنة دراسية لو أنت لسه في المؤهل الحالي في آخر سنة من المؤهل الحالي كمان شهادة اللغة الإنجليزية إن وجدت زي ما قلنا هي مش مطلوبة بشكل إلزامي مطلوب كمان خطة بحث تمام research ومطلوب اتنين خطابات توصية تكون بشكل أونلاين تمام كده طيب آه، ده بالنسبة للأوراق المطلوبة بالنسبة لآخر ميعاد للتقديم في الفرصة دي هو 26 مارس 2021 والدراسة في الجامعة دي أو في المنحة دي آه، بتبدأ في شهر سبتمبر 2021 تمام ومعظم القبولات أو معظم النتائج بيتم نشرها في المنحة دي في شهر مايو في آخر مايو 2021 تمام كده فده بالنسبة لآخر معاد آه، وهنا عندنا طبعا ملحوظة إن قناتنا قناة منح من كل الألوان بتوفر خدمات إضافية زي خدمة التقديم بشكل احترافي لأي فرصة ومنحة أنت عايزها يعني لو عايز تقدم من خلالنا على هذه المنحة متاح وفي خدمة تانية اسمها خدمة تجهيز الأوراق بشكل احترافي آه، ودي أوراق بتكون بشكل عام بتقدر تستخدمها للتقديم بنفسك في أي منحة ولو عايز أي خدمة من هذه الخدمات بتلاقي رابط استمارة كل خدمة موجود في صندوق الوصف أسفل الفيديو بتملأ آه، استمارة الخدمة اللي أنت عايزها وإحنا بنتواصل معاك وبنرتب معاك كل شيء إن شاء الله. طيب ده بالنسبة للأشياء اللي إحنا بنوفرها هنا انا حاطط لكم الاعلان الرسمي للمنحه اللي فيه التفاصيل تعالى كده نبص على الاعلان الرسمي ونشوف فيه ايه هيفتح معانا الموقع الرسمي للجامعه تمام ده الموقع الرسمي للجامعه موجوده في مدينه سيدني آه هنا هتلاقي ان ال ال الجامعه بتقدم عدد من المنح احنا مهتمين بالمنحه دي اللي هي منحه RTP تمام كده مهتمين احنا بالمنحه دي وبيكون البكالوريوس الماجستير بيتم تدريسه لمده سنتين والدكتوراه بيتم تدريسها لمدة 3 سنين ونص دي مدة الدراسة وهنا شرح لك بقى الراتب وما الى ذلك وطبعا الحكومه الاستراليه بتقدم مع منحه الجامعه اللي هي المنحه اللي بيتم اعطائها للجامعه اللي هي الراتب ده ومصاريف الدراسه والتامين بتقدم معاها كمان تذاكر الطيران والسكن الجامعي تمام وطبعا تسهيل تاشيره اصطحاب العائله فده بالنسبه للمنح المقدمه من الجامعه آه طيب آه هتلاقي بقى كل التفاصيل هنا لو انت حابب تتعرف على تفاصيل اكتر آه خلينا دلوقتي نروح لكيفية آه التقديم في هذه المنحة هتيجي حضرتك تضغط على كلمة قدم الآن دي عشان يفتح معاك application التقديم تمام كده application التقديم مش صعب ولكن انت محتاج تملاه آه يعني بدقة وتركز في كل حاجة مطلوبة منك ده ال application هو طبعا مطلوب هنا تحط الايميل بتاعك وتحط ال password ولكن انت كمستخدم جديد ما عندكش لا ايميل ولا password لازم تعمل account الاول على موقع المنحه تروح ضاغط على كلمه register now عشان تسجل account الاول على الموقع تمام بعد كده بتضغط على كلمة I accept من تحت كده تمام دي الشروط اللي انت موافق على كل شروط المنحة وبعد كده بتعمل slide دي كده تمام وبعد كده انت بتحط الايميل بتاعك هنا لما بتحط الايميل بتاعك هنا بيوصلك كود على الايميل الكود ده انت بتفعله يعني بتحطه داخل المستطيل اللي هيظهر لك بعد كده وبيتم تفعيل الايميل وبيطلع لك انك تكتب password بعد لما تكتب ال password وتفعل الايميل بتاعك بترجع تاني للصفحة الاولى اللي انت بتحط فيها الايميل بتاعك على سبيل المثال دي آه يعني ده الايميل بتاعي وانا هحط دلوقتي ال password تمام وخليني اعمل login ادخل بقى لل application نفسه عشان اشوف ايه اللي مطلوب داخل ال application واقوم باكماله تمام كده فالصفحه بتبدا تحمل وبيدخلك direct بعدها لل application طيب انا كنت بالفعل عملت submit ل application معين وبدات فيه يعني في application انا بدات فيه فانت لما بتكون بدات في application ممكن ترجع له في اي وقت وتكمله ولكن انت لما بتدخل لاول مره بتلاقي حاجه اسمها start new application بتشوف انت البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه تمام فطبعا آه، البوست جراديت اللي هي الماجستير والدكتوراه بيروح يضغط direct على start new application في الجزئيه دي تمام كده فانا هرجع اعمل تعديل لل application اللي انا بداته بالفعل عشان اوريكم ازاي بتملى كل section فيه تمام هيفتح معايا دلوقتي كل section في ال application والاشياء المطلوبة فيه وإزاي تقوم آه، بملئها طيب ده ال application تمام هتلاقي هنا من عندك كل section مطلوب منك آه تملاه في ال section الاول اللي هو ال personal details معلوماتك الشخصيه بتحط معلوماتك تمام اسمك اسم العائلة ما إلى ذلك بتحط هنا آه تاريخ ميلادك ان انت مش استرالي بتحط دولتك دولة الميلاد آه لو معاك رقم جواز السفر بتحطه مش معاك خلاص بتسيب الجزئية دي فاضية آه ال contact details دولة الإقامة الحالية ورقم تليفونك تمام آه، هنا بتحط بيانات الإقامة الحالية اللي هي الدولة وما إلى ذلك نفس الشيء وهنا طبعا بتثبت انك ما درستش ده سؤال كده انك ما درستش في الجامعة دي قبل كده خلاص بعد لما بتخلص جزئية ال personal details بتخش على الجزئية اللي بعدها وهي بتكون جزئية خاصة باختيار آه، التخصص اللي انت عايز تقدم عليه تمام هو طبعا كل section بياخد وقت في التحميل عشان ينقل لل section اللي بعده فهنا ده اختيار التخصص هنا ده ال program of study زي ما هيظهر معانا دلوقتي تختار التخصص اللي انت عايز تقدم عليه تمام وهنا انت بيطلع لك الجزئيه دي طبعا عشان انا اخترت هنا اخترت مثلا تخصص ال business. فانت من من الجزئيه دي بتقدر تختار التخصص وبيظهر بكود معين فانا اخترت business واخترت ماستر تمام واخترت اللي هي السكول سكول اوف بيزنس تمام واخترت بتاريخ البدء انا عايز ابدا الدراسه في 13 9 2021 تقدر تختار term الدراسه اللي انت عايز تبدا فيه لو واحد مثلا عايز يبدا في سنه 2022 متاح برضه تمام ولكن ال deadline اللي انا كنت ذكرته هنا اللي انا قلت عليه 26 آه، مارس 2021 ده خاص بال term الثالث اللي هو بيبدا في 13 سبتمبر 2021 تمام لان 2022 ليها deadline مختلف او ليها موعد انتهاء مختلف عن ال deadline ده تمام كده طيب آه، هنا التخصص اللي هو الاساسي business كل التفاصيل تم ذكرها خلاص بتنقل بقى للجزئيه اللي بعدها بعد اختيار التخصص في سيكشن آه، تاني هيظهر لينا تجاوب برضو على كل الاسئله اللي مطلوبه فيه طبعا الموقع بياخد شويه وقت في التحميل فده آه، السيكشن اللي بعده فهنا بتختار انك مفيش شيب يعني مفيش شخص هيمولك انت عايز تمويل من الجامعه تمام فبتضغط على الجزئيه دي no بعد كده بتعمل save و continue للخطوه اللي بعدها عشان تخش على آه التمويل انك عايز منحه تمام فهنا في الجزئيه دي آه مطلوب منك انك تكتب آه البروبوزر ريسيرش يعني آه ال topic بتاعها العنوان بتاع خطه البحث اللي انت هتعملها بتكتبها هنا تمام وبتجاوب آه، بقى على كل الاسئله اللي مطلوبه منك هنا انك عايز تقدم لمنحه وبتختار اسم المنحه دي تمام ويعني آه، بيقول لك لو انت مثلا كان عندك منشورات سابقه عندك اي اشياء اضافيه آه، بتشوف يعني بتحطها انا مثلا على سبيل المثال عندي publication قبل كده بكتب yes ما عنديش خلاص بكتب no بعدي الجزئيه دي بخش على الجزئيه اللي بعدها بعمل save و continue بخش على ال section اللي بعده ال section ده هيكون فيه ال qualifications اللي هي آه، المؤهلات الدراسيه تمام يعني انا مثلا اخر مرحله دراسيه خلصتها مثلا بكالوريوس بتكتب عليها هنا بكالوريوس بتقول انت خلصت المدرسه الثانويه وبتقول انك بتسعى للتقديم لاحد الدرجات الموجوده في الاعلى تمام بعد كده بتعمل save و continue وبتخش على ال section اللي بعده وفي ال section ده انت هتحط بيانات المؤهل الدراسي الاخير اللي انت خلصته يعني انت على سبيل المثال خلصت البكالوريوس او لسه بتدرس في اخر سنه من البكالوريوس فهتحط هنا البيانات زي ما هنشوف هنا اندر جراديت كواليفيكيشنز هنا بتحط دوله الدراسه الحاليه اللي هي دولتك مثلا بتدرس في الجزائر على سبيل المثال تختار الكليه اللي انت بتدرس فيها تمام تختار تاريخ بدء الدراسه وبتختار انت متوقع تتخرج امتى او بالفعل انت اتخرجت امتى وبتجاوب على الاسئله دي وبتخش على ال section اللي بعده تمام آه، بعد لما بتجاوب على اللي هي ال qualifications وبتحط كل التفاصيل الخاصة بمؤهلاتك الدراسية وهنا بالنسبة للجزئية دي لو انت عندك بقى آه،, آه, هنا بالنسبة للجزئية دي خلينا نشوفها في الاول اللي هي بتاعت اللغة الانجليزية انك بتختار انك عايز course اللغة الانجليزية هنا بيقول لك تقدر تحدد آه يعني مؤهلاتك في اللغة الانجليزية فلو انت معاك ال IELTS TOEFL بتحطه مش معاك بتروح عند اخر جزئية دي وبتختار ال course. تمام آه، وهنا بتختار ال employment details لو انت عندك اي خبرات عمل سابقه بتحطها آه لو عندك اي qualifications تاني بتحطها هنا التوصيات الاونلاين قلنا مطلوبه دي بيانات الاشخاص اللي عملوا لك التوصيه مطلوب اتنين من التوصيات زي ما كنا وضحنا هنا قلنا مطلوب اتنين توصيه تمام بعد لما بتملى البيانات دي كلها بتروح للجزء آه، ده وبتعمل save و continue وبتخش على الجزء اللي بعده تمام زي ما هنشوف دلوقتي هيظهر بعد كده ال section المفروض نملاه طبعا كل section فيهم لازم تملاه آه باحتراف ولازم تملى كل البيانات المطلوبه فيه هنا خلاص ده السمري بيقول لك انك خلاص ملأت كل البيانات بنجاح وبيقول لك لازم تتاكد انك ملأت كل شيء بنجاح يعني لو انا ضغطت على continue دي بيقول لي لو انت اتنقلت للصفحه اللي بعدها مش هتقدر ترجع تاني وتعدل هنا في الصفحه دي فلازم تتاكد ان كل شيء كاتبه آه، بطريقه ممتازه وال application مش هيكون فيه اي رسوم تمام كده فانا طبعا مش هعمل الخطوه اللي بعدها تمام آه لان الخطوه دي هي موجود في ال documents بقى الاوراق المطلوبه منك والاوراق المطلوبه هي اوراق بسيطه طبعا مطلوب عده اوراق فالاوراق اللي, اللي موجوده معاك حاليا بتحطها لان في اوراق ما بتكونش مطلوبه بشكل الزامي زي شهاده اللغه يتم وضعها مش مطلوبه بشكل الزامي جواز سفر كل هذه الاشياء فمثلا انت في ال documents هنا بتحط آه، اخر مؤهل دراسي حصلت عليه لو عندك اي شهادات تطوع ما الى ذلك كورسات كل ده برضو بتضيفه هنا تمام ده في جزئيه اضافه الاوراق خلاص كده فده بالنسبه لل application وبعد لما بتضيف الاوراق بتعمل finish ويبقى انت كده ملأت الابلكيشن للمنحه بنجاح وانجزت الابلكيشن كاملا تمام يبقى شرحنا كل التفاصيل الخاصة بالمنحة منحة مميزة جدا مقدمة من الحكومة الأسترالية فيها مميزات كتير راتب شهري مصاريف الدراسة السكن الجامعي تأمين طبي ميزة استحاب العائلة وكمان كورس لغة إنجليزية يعني حاجة مميزة جدا فالمنحة آه، دي يعني حاجة جميلة جدا وما تنسوش آخر موعد للتقديم 26 مارس 2021 وإن شاء الله بإذن الله يكون بالتوفيق والقبول ليكم في هذه المنحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته